नमस्कार कार्यक्रम कृषि बहसमा स्वागत छ आज हामी खास गरिकन यो पशु पन्छी व्यवसाय अन्तर्गत खास गरी पोल्ट्री व्यवसायसँग सम्बन्धित दाना उद्योग यसका समस्याहरू र यसले कुखुरा पालक किसानहरूमा पर्न गएका सुविधा असुविधा प्रभाव के के छन् यसबारेमा हामी नेपाल दाना उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रबिन पुरीजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब दानाको अलिकति भनिदिनु न दानामा खास के के कुराहरू राखिन्छ कस्तो कस्तो छ र कति कुराहरू हामीले चाहिँ विदेशबाट ल्याउँछौँ कति चाहिँ स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिन्छ यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् त दाना भनेपछि तपाईँको हामी कुखुराको गाई भैँसीको बङ्गुरको दाना बुझिन्छ दाना भन्नाले होइन हामी बनाउँछौँ ती सबै अब यसमा चाहिँ तपाईँको मुख्यतया दाना बनाउँदाखेरि चाहिने कच्चा पदार्थ चाहिँ भटमासको पिना मकै झन् मकै चाहिँ साठी पैँसठी प्रतिशत मकैको रोल हुन्छ भने पच्चिस प्रतिशत जति भटमासको पिना र अरू चाहिँ अब ढुटोहरू तोरीपिनाहरू औषधिहरू फोस्फोरसहरू यी यी कुराहरूले चाहिँ दाना एउटा चाहिँ तयार हुन्छ अब यो चाहिँ तपाईँको कच्चा पदार्थ मेन्ली त मकै भटमासको पिना धेरै चाहिने भयो अब यो चाहिँ हामी नेपालमा उत्पादन हुँदैन भटमासको पिना त शत प्रतिशतै हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ र मकै चाहिँ तिस प्रतिशत नेपालको पुग्थ्यो भन्थ्यौँ पहिला हामी पुग्थ्यो पनि सत्तरी प्रतिशत हामी आयात गर्थ्यौँ अब अहिले चाहिँ त्यो घट्दै गइरहेछ जहाँसम्म लाग्छ बिस प्रतिशत हाम्रो होला असी प्रतिशत चाहिँ हामी विदेशबाटै आयात गर्छौँ र यो चाहिँ आयात गर्छौँ त्यसमा नेपाल सरकारले कृषि सुधार शुल्क भनेर चाहिँ लिन् लिन्थ्यो पहिला कृषि सुधार शुल्क पनि अब यो पोल्ट्री व्यवसाय कृषि व्यवसाय अन्तर्गत पर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेसिलिटी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा कृषि सुधार शुल्क पाँच प्रतिशत लाग्ने जे चिजमा पनि भारतबाट आउँदा होइन र पाँच प्रतिशतमा चाहिँ पाँच प्रतिशतको अडसट्ठी प्रतिशत छुट गरेर एक दशमलव छ प्रतिशत मात्रै लाग्थ्यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री चाहिँ युवराज खतिवडाले दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरबाट चाहिँ त्यो एक प्रतिशतलाई मकैलाई पाँच प्रतिशत गरिदिनु भयो र भटमासको पिनालाई पाँचबाट नौ प्रतिशत चाहिँ हामीले आज चाहिँ कृषि सुधार शुल्क भन्सार तिरिरहेको छौँ यो चाहिँ अब यसो सुन्दाखेरि चाहिँ ल आज भटमासको बिना एक सय बिस रुपियाँ पुगिसक्यो दस एघार रुपियाँ चाहिँ हामीले प्रति किलो दस एघार रुपियाँ ट्याक्स बुझाउँदै आएका छौँ अब जस्तै हाम्रोमा पनि जस्तो मकै भयो यो भटमासहरू त हाम्रोमा खेती हुन्छ हजुर परम्परागतदेखि नै खेती भइराखेको तपाईँ हामी सबै त्यसमा आबद्ध नै मान्छे हो चाहिँ अहिले यो बन्द भयो कि अथवा त्यो जति भल्युम चाहिने त्यति नपुग्या हो कस्तो हो होइन अब हाम्रो तपाईँको नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ होइन पहिला चाहिँ कृषिमा आधारित हामी सानो हुँदाखेरि नब्बे प्रतिशत हामी चाहिँ कृषिमा आधारित छौँ भनेर चाहिँ भन्थ्यौँ तर अहिले यो घट्दै आइसक्यो हामीसँग जमिनहरू पनि छ अब चाहिँ लाउने खेती चाहिँ गर्नलाई मकै भटमासको गर्ने छ सबै अब चाहिँ बेरोजगार भएर सबै चाहिँ जनशक्तिहरू बाहिर विदेश गइरहनु परेको छ सम्भावना छ टन्नै तर चाहिँ त्यो चाहिँ अनुसारको हामीले उत्पादन गर्न सकेको छैन मकै त हजुरको तिस प्रतिशत जति हामीलाई चाहिने पच्चिस तिस प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो बाँकी हामी बाहिरबाटै आयात गर्थ्यौँ भटमासको पिना त सुरुदेखि हामीलाई यो दानामा हाल्ने चाहिँ भटमास बिना हामीले आयात गर्न सकेका छैनौँ जहाँसम्म लाग्छ अब यो भुटेर खाने चाहिँ मात्रै उत्पादन होला अरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ तर चाहिँ उत्पादन गर्न सकिएमा आज चाहिँ यत्रो जनशक्तिहरू जस्तो सरकारको एउटा नीति नै के छ भन्दाखेरि विदेशमा चाहिँ श्रमिकहरूलाई नपठाउने नेपालमै रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ तर त्यो गर्न मात्रै सक्यो भने आज हामीले हाम्रो पोल्ट्रीलाई दाना बनाउनलाई चाहिने मकै र भटमासको पिना पैँतिसदेखि चालिस अरब अब अहिले पैँतिस अरबको चाहिँ गत वर्षमा पैँतिस अरबको जतिको डाटा छ अब यो वर्ष त बढेको छ भटमास सुना र मकै झन्डै चालिस पैँतालिस अरब जतिको चाहिँ हामी आयात गर्छौँ भनेपछि यति मात्रै हाम्रो चाहिँ यहाँ उत्पादन हुने भयो भने हाम्रो विदेशी हाम्रो पैसा विदेश गएन होइन यहाँका चाहिँ बेरोजगार मान्छेहरूले रोजगार पाउने एउटा रोजगारीको सिर्जना हुने भयो हो यसमा सर नेपाल सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन तर हामी यसको लागि अब चाहिँ हामीले यो सम्भावना यो छ हामी भटमास बिना मकै उत्पादन गरिदियो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिने क्वालिटीको उत्पादन भयो भनेदेखि हामी लिन्छौँ हामीले चाहिँ भन्दै आएछौँ नेपाल सरकारसँग अर्थमन्त्री कृषि मन्त्री हामी पटक पटक गएर उत्पादन गरिदिनुहोस् हामी तपाईँको त्यसको चाहिँ लिने जिम्मा हामी लिन्छौँ भनेर हामीले दसौँ वर्षदेखि गएर सम्बन्धित ठाउँमा गएर गराइरहेको छौँ तर केही अब एउटा मेज मिसन प्रोग्राम भनेर म दुई हजार अठसट्ठी सालमा चाहिँ कोषाध्यक्ष हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ भाग लिएको महासचिव हुँदाखेरि भाग लिएँ तर काहीँ चाहिँ उत्पादन चाहिँ बढेको चाहिँ मकैको चाहिँ छैन अहिले पनि छ चार पाँच ठाउँमा एउटा क्षेत्र छुट्याएर मेज मिसन प्रोग्राम भनेर छ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्गत चाहिँ छुट्याएको छ तर उत्पादन बढेको अवस्था चाहिँ केही छैन यहाँको स्थानीय मकै र भारतबाट अथवा अरू देशबाट ल्याउनु होला मकैको दाममा पनि फरक छ कस्तो हो त्यो होइन दाममा त त्यस्तो फरक हुँदैन चाहिँ यहाँ उत्पादन गरेको र भा चाहिँ भारतबाट ल्याउँदाखेरि अब यहाँको मकै चाहिँ उहाँको चाहिँ हाइब्रिड हुन्छ यहाँको नि अहिले हाइब्रिड त लाउन थालेको छ उसमा चाहिँ होइन रेट त त्यस्तो चाहिँ फरक हुँदैन अब मेन मुख्यतया चाहिँ भारतबाट धेरै आउने हुनाले उता जति रेट छ त्यतै त्यति नै हाम्रो चाहिँ सरदर बिस पच्चिस पचास पैसाको तलमाथि मात्रै हो त्यस्तो चाहिँ फरक चाहिँ हुँदैन मकैको रेट चाहिँ सेम नै हो अब यो दानाको उपभोक्ताहरूले सामान्य तपाईँहरूमाथि दाना उद्योगीहरूमाथि खास दाना र चल्ला चल्ला हजुर अलिक बेला बेलामा आरोपहरू पनि आउँछन् हजुर गुनासाहरू पनि सुनिन्छन् हजुर अब त्यो तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएकै छ सबैले सुनेको छ राज्यले पनि सुनेकै छ यसमा एक दुईवटा कुरा के छन् भने उनीहरू उताबाट कच्चा पदार्थ सस्तोमा ल्याउँछन् नेपाली कच्चा पदार्थ पनि प्रयोग गरिदिँदैनन् एउटा र बिचमा लामो मार्जिन राखेर हामीलाई बेच्छन् हामी पीडित छौँ भन्ने कुरा आउँछ यसको यसो सामान्य एउटा सिनारी भनिदिनु त कस्तो हो यो अब यो चाहिँ हजुरको एउटा अहिलेको चाहिँ सान्दर्भिक क्वेसन उठाइदिनु भयो होइन यसको चाहिँ मैले एउटा चाहिँ जवाफ दिने ठाउँ एउटा भनौँ न हजुर जस्तो चाहिँ टिभीको कार्यक्रमबाट सबै किसानहरू सबै व्यवसायहरूले सुन्नुहुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद अब उहाँहरूले उठाउनु भएको माग एउटा चाहिँ के चाहिँ जायज छ भन्दाखेरि <clears throat> उहाँहरू घाटामा हुनुहुन्छ हो दानाको अहिलेको रेट बढिरहेछ दानाको रेट बढाइअनुसारको उहाँहरूको कुखुराको मूल्य वृद्धि भएको छैन यो चाहिँ एकदम जायज छ हामी त्यसमा समर्थन पनि छौँ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो लागत अनुसारको लागत उठेर नाफा हुनुपर्छ त्यो उहाँहरू नाफा भएन भनेदेखि उहाँहरू टिक्नु भएन भनेदेखि न हेचेरी चल्छ न चाहिँ दाना उद्योग चल्छ न अरू डिलर औषधिवाला केही चल्दैन होइन उहाँहरूको चाहिँ त्यो जा माग जायज छ तर उहाँहरूले जुन भनिरहनु भएको छ नेपालमा उत्पादन भएको चाहिँ कच्चा पदार्थ उपयोग गर्नुहुन्न विदेशबाट ल्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सान्दर्भिक छैन किन भन्दाखेरि नेपालमा उत्पादन भएको हामीले चाहिँ तपाईँको तुरुन्त चाहिँ पाउँछौँ भने विदेशबाट पहिला पैसा हालेर समय आउनलाई टाइम लागेर होइन उही माल हो उही कच्चा पदार्थ हो किन हामी त्यसो गर्थ्यौँ र त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ गलत हो तर उहाँहरूले अनि अर्को चाहिँ अब उहाँहरूले दानाको रेट बढिरहन्छ हामी घाटामा गयौँ उहाँहरूले धेरै मार्जिन राख्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ उहाँहरूसँग अब एउटा बुझाइ को चाहिँ अलिकति ऊ भयो कि बुझ्न सक सक्नु भएन कि किन भन्दाखेरि हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउने विदेशबाट आउँदाखेरि प भन्सार विभाग प्रज्ञापन पत्र चाहिँ भएर हामी ल्याउँछौँ त्यो रेट कतिमा लिएर आएको के लिएर आएको त्यहाँ भन्सार विभागमा डाटा हुन्छ नेपाल सरकारसँग तपाईँको चाहिँ डाटा हुन्छ होइन हामीलाई सम्बन्धित पक्षले हामीलाई चाहिँ अहिले होइन पाँचौँ वर्षदेखि नै हाम्रो चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले किन बढाउनु भयो कति के भयो भनेर हामीलाई उहाँहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित पक्षले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ हामीले जानकारी दिइरहन्छौँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ वस्तुस्थिति यो छ कच्चा पदार्थ यो छ भनेर हामीले आजभन्दा चाहिँ पाँच सात वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो चाहिँ अनुगमन गर्ने चाहिँ वाणिज्य अनुगमन हित संरक्षण विभागसँग हामी उहाँले बोलाउनुहुन्छ हामी गइरहन्छौँ होइन हामीले हाम्रो डाटा दिन्छौँ भन्सार विभाग उहाँले ल्याएको प्रज्ञापन पत्र दिन्छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ तर उहाँहरूले अब जस्तो चाहिँ यतिमा बन्छ यति मार्जिन यो भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ सरासर चाहिँ मिल्दैन त्यो कुरा जस्तो नेपाल सरकारले मलाई जहाँसम्म लाग्छ कृषि मन्त्रीज्यूले एउटा चाहिँ समिति बनाएर कति पर्दो रहेछ त साँच्चीकै किसानले भने जस्तै चाहिँ पर्ने हो कि दानावालाले ठग्या हो कि के हो भनेर एउटा चाहिँ समिति बनाएर संयोजक चाहिँ एउटा सहसचिवको संयोजक बनाएर सतहत्तर रुपियाँ हो कि कति चाहिँ निकाल्नु भएको छ अब हामीले चाहिँ सतहत्तर भन्दाखेरि हामीले त्यही चौहत्तर पचहत्तर रुपियाँ यक्स फ्याक्ट्रीमा हामीले चाहिँ दाना बिक्री गर्छौँ र त्यो सबैको फेरि एउटा कुरा यहाँले के चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि सबै दानावालाहरूको चाहिँ एउटै रेट समान छैनन् सबै दानावालाहरूको जस्तो चितवनमै धेरै फ्याक्ट्री छ भने चितवनै सबै फ्याक्ट्रीको चाहिँ रेटहरू फरक फरक छन् के कारणले चाहिँ त्यो होइन अब बढी कि अथवा खरिदमै बढी होइन अब कोहीले चाहिँ तपाईँको नगदमा किन्न सक्नुहुन्छ थोरै पैसाले अलिकति कम लाग्ने भयो खरिद खर्च होइन अनि सानो फ्याक्ट्री हुन्छ उहाँको चाहिँ खर्च सानो हुन्छ अनि त्यही अनुसारको आधारमा चाहिँ रेट तय हुने हो कि अब नगदमा किन्ने सानो फ्याक्ट्री अनि धेरै ठुलो चाहिँ चल्नेले धेरै अब तपाईँको टर्नओभर धेरै हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ खर्च कम हुन जान्छ त्यो अनुसारले चाहिँ फरक फरक चाहिँ दाना उद्योगहरूको फरक फरक रेट हुन्छ र अब जस्तो त्रियासी चौरासी किसानको चाहिँ सुनिन्छ त्रियासी रुपियाँ पऱ्यो चौरासी रुपियाँ बोराको बयालिस सय रुपियाँ पऱ्यो भन्ने उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ दाना उद्योगहरूले तपाईँको यक्स फ्याक्ट्रीको चाहिँ रेट काट्छौँ त्यसमा चाहिँ त्रिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छयत्तरभन्दा बढी कसैको छैन अब त्यसमा लाँदा उहाँले चाहिँ डिलरले लाँदा ढुवानी जोड्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि नाफा जोड्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि असी बयासी रुपियाँ चाहिँ पर्नका हुन स हुन पर्न जान्छ तर चाहिँ चौरासी पचासी लिएर उ गरेर अनि त्यसपछि पचासमा तयार हुने भन्ने कुरा चाहिँ सत्य छैन तर ने नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ अब भनौँ न उहाँहरूलाई छैन भनेदेखि हामीसँग पनि टेबल टक गरेर एउटा चाहिँ बसेर के हो कसो हो बुझाइमा उरच हुने हामी त्यसमा तयार छौँ अब अर्को कुरा नेपाल सरकारले पनि तपाईँको एउटा चाहिँ टोली बनाएर कति पर्दो रहेछ के रहेछ साँच्चै किसानको चाहिँ दानावालाले ठग्या हो कि भनेर चाहिँ मन्त्रीज्यूले नै यसको चाहिँ एउटा टोली चाहिँ बनाएर गरिसक्नु भएको छ त्यो यथार्थ बाहिर आइसकेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यति पर्छ भनेर ऊ चाहिँ गएन यहाँ एउटा अर्को पनि यहाँहरूमाथि सामान्य रूपमा यो कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा जुन एलसी खोलिन्छ नि त्यो एलसीको रकम र पछि भन्सारमा तिरेको रकममा पनि फरक पर्छ भन्ने पनि एउटा उपभोक्ताहरूको गुनासो छ त्यस्तो हो उपभोक्ता किसानहरूको किसानहरूको त्यो त्यो बिल्कुल होइन त्यो चाहिँ सरासर चाहिँ निराधार कुरा हो त्यस्तो हुनै सक्दैन चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन कुनै पनि चिजहरू जतिमा लिएर आएको छ त्योभन्दा अनि पछिबाट सस्तोमा गरेर भन्सार तिर्ने भन्ने चाहिँ त्यो महँगोमा गर्ने भन्ने हुन सक्दैन किनभनेदेखि नेपाल सरकारको चाहिँ प्रज्ञापन पत्र चाहिँ विदेशमा पठाएर त्यसमा चाहिँ आएर भन्सार तिरेको त्यसमा तलमाथि गर्नै मिल्दैन रेट होइन त्यो चाहिँ एकदम आरोप मात्रै हो आरोप मात्रै हो त्यो गर्नै मिल्दैन कुनै पनि चिजको हाम्रो दानाको सेक्टरमा मात्रै होइन कुनै सेक्टरमा पनि त्यस्तो अन्डर इन्भोइस भने जस्तो त्यो पहिला चाहिँ पहिला दस आठ दस वर्ष अगाडि गाडीहरूमा यस्तो शून्य थियो नि हो त्यो अब अहिले कुनैमा पनि चाहिँ गर्न मिल्दैन त्यो अब एउटा तपाईँहरू त अब कुखुरा पनि पाल्नुभयो होला कुनै जमानामा अहिले पनि कुखुराहरू कतिले पालि नै रहनु भएको होला कति आफ्नै छ तपाईँहरू लामो एक्सपिरियन्स पनि छ त्यसमा पनि यहाँ त पेसागत सङ्गठनमा पहिल्यैदेखि नै तलदेखि हुँदै हुँदै अहिले अध्यक्ष हुनुभयो अहिलेको तपाईँहरूको दानाको भाव अनुसार एक केजी कुखुराको मासु उत्पादन गर्नलाई कति दाना खर्च होला अब अहिले हेर्नुहोस् अब चाहिँ हाम्रो दाना पोल्ट्री व्यवसायमा हिजोको दिन र आजको दिनमा धेरै चाहिँ फरक परिसक्यो होइन जस्तो चाहिँ नयाँ टेक्नो भन फरक पऱ्यो भने मैले चाहिँ मतलब नयाँ टेक्नोलोजीमा पोल्ट्री चाहिँ झन्डै झन्डै विदेशको सहरमा चाहिँ पुगिसक्यो हिजो चाहिँ दस पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष अगाडि हजुरको दुई किलो चाहिँ कुखुरा तयार गर्नलाई पाँच छ किलोसम्म दाना खान्थ्यो होइन अब अहिले आएर तपाईँको चाहिँ त्यो छैन अहिले एक किलो कुखुरा तयार गर्नलाई एक किलो पाँच सय दाना एक किलो पाँच सय ग्राम दाना खाएर एक किलो मासु तयार हुन्छ अहिले त्यति नयाँ टेक्नोलोजी आइसक्यो फिडवालाहरूको पनि तपाईँको चाहिँ स्वचालित प्रणालीबाट कम्प्युटर राइजबाट चल्ने मेसिनहरू होइन अनि ह्याचेरी पनि तपाईँ क्लोज हाउसमा चाहिँ प्यारेन्ट पाल्ने ब्रोइलर प्यारे चाहिँ क्लोज हाउसमा पाल्ने हो त्यो आइसक्यो एक किलो पाँच सय खाएर एक किलो मासु तयार हुन्छ तर अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने मैले यो बारम्बार पनि यो भन् भनिरहेको छु भन्दै आइरहेको पनि छु जस्तो अब हिजोको दिनमा हजुरको चाहिँ चार पाँच किलो दाना खाएर आजभन्दा दस वर्ष अगाडि पनि हजुरले यसो डाटा हेऱ्यो हुन्छ आजभन्दा दस वर्ष अगाडि नि कुखुरा तिन सय भन्दा तिन सय रुपियाँ थियो आज पनि त्यही तिन सय पचास तिन सय रुपियाँमै छ अनि कसरी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सस्टेन भइरहेछ भने थोरै हिजो धेरै दाना खान्थ्यो आज थोरै दाना खाएर धेरै चाहिँ तपाईँको मासु उत्पादन हुन्छ दाना सस्तो थियो होला नि त होइन दाना अनि अहिले त हजुरको चाहिँ झन् चाहिँ दाना त सस्तै थियो अब अहिले त झन् चाहिँ धेरै घाटा पर्ने पर्ने होइन त अहिले चाहिँ एफसिआर एकदम कम छ हिजो तिन किलो खाएर एक किलो मासु तयार हुँदैन थियो भन्दाखेरि आज त एक किलो पाँच सय दाना खाएर एक किलो मासु तयार हुन्छ भन्दाखेरि दानाको क्वालिटीहरू चाहिँ जुन चाहिँ डेभलप भइरहेछ एफसिआर तपाईँको चाहिँ कम भइरहेछ त्यो पनि एउटा उदाहरण हो र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूको किसानको चाहिँ मैले यसमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ भन्दाखेरि किसानको हिजो पनि तपाईँको कुखुराको तिन सय रुपियाँ चाहिँ भनौँ दुई हजार बाइस सय दाना हुँदाखेरि नि मासु तिन सय नै छ होइन आज पनि चालिस अडतिस सय चार चार हजार दाना हुँदाखेरि पनि किसानको चाहिँ कुखुराको मासुको रेट चाहिँ त्यही तिन सय रुपियाँको हारिमा छ होइन भन्दाखेरि हो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ जुन उठाइरहेको माग चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ऊ हुन्छ क्या उहाँहरूको नि बढ्न पऱ्यो अब बढ्ने चाहिँ कसरी अब भन्दाखेरि चाहिँ यो कुखुराको चिज चाहिँ जिम्जोको चिज भन्नाले मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाईले तपाईँको चाहिँ निर्धारण गर्ने यो रेट होइन अब किसानलाई घाटा पर्छ परिरहेछ अब त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले एड्रेस गर्नु पऱ्यो कुखुरा बढी भएको बेला रेट घट्ने हो त्यो बेला बढी भएको बेला नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै एउटा कोल्ड रुम चाहिँ ठुलो बनाएर त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो कि जब कि रेट घट्दैन त्यो भएपछि होइन अब तयार हुन्छ चालिस बयालिस दिनमा कुखुरा बेच्नु पर्ने हुन्छ रेट कम छ भनेर चाहिँ नबेच्न मिल्दैन किनकि कुखुरा मर्छ दाना बढी खान्छ त्यसलाई त टाइममा त तपाईँको चाहिँ बिक्री वितरण गर्नै पऱ्यो अनि जति रुपियाँ भयो भने त किसानले चाहिँ बेच्न पर्ने बाध्यता हुन्छ त्यो बेला घाटा पर्छ हो त्यो बेला हाम्रो भने चाहिँ के भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ के हो त किसान कृषि पेसा चाहिँ कृषि पेसासँग सम्बन्धित पोल्ट्री व्यवसाय यत्र चाहिँ रोजगार आज तपाईँको झन्डै पाँच लाख मान्छेहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यस कुखुरा पालन व्यवसायमा रोजगारी पाइरहेछन् जिडिपीमा चार प्रतिशत योगदान दिइरहेछ होइन हो अब यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पऱ्यो किसानलाई घाटा चाहिँ हुने अवस्थामा सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ निरीक्षण गरेर कसरी हुन्छ किसानलाई सबसाइड गरेर अब तयारी कुखुराको कोल्ड रुममा राख्ने हो कि होइन अथवा किसानलाई डाइरेक्ट चाहिँ कति ल ल अहिले उहाँहरूको माग पनि त्यो छ नि लागत अनुसारको हाम्रो चाहिँ सबै स्वचालित मूल्य हुनु पऱ्यो भन्ने छ त्यसमा हामी समर्थ छौँ सरकारले गरिदिनु पऱ्यो जस्तै अब हामी अन्तिम अन्तिममा गयौँ समय सिद्धिन लाग्यो एउटा अन्तिम क्वेसन सोध्छु तपाईँलाई यदि त्यो पालक किसानहरू सकियो भने त तपाईँहरूको व्यवसाय पनि सिद्धियो सिद्धियो होइन त्यो हिसाबले तपाईँहरू व्यवसायीले पनि तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने केही न केही स्किमहरू त्यस्तो केही केही सोच्नु भएको छ तपाईँहरू अब हो चाहिँ एकदम सान्दर्भिक क्वेसन हो यो किसानै भएन भने त न फिडवाला हुन्छ न हतियारी हुन्छ कोही पनि हुँदैन होइन त्यो चाहिँ एकदम सही कुरा छ अब यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ मैले अघि पनि यो कुरा आयो भनिसकेँ जस्तो चाहिँ हामीले पनि के गर्न सक्छौँ र कच्चा पदार्थ सबै विदेशबाट ल्याउनुपर्छ नेपाल सरकारले नौ प्रतिशत पाँच प्रतिशत ट्याक्स लगाए एक किलो ल्याउँदाखेरि दस रुपियाँसम्म ट्याक्स तिर्नुपर्छ होइन अब जस्तो अब अहिलेको आजको चाहिँ सन्दर्भमा हजुरले चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज हाम्रो यो दानाको रेट सरसर्ती चाहिँ दाना बढाउँदा उ गर्दाखेरिको सय रुपियाँको भटास पिनाको रेट राखेको छ आज एक सय बिस रुपियाँ परिसक्यो मकै छत्तिस सैँतिस रुपियाँ कि सैँतिस रुपियाँ छ जस्तो लाग्छ मलाई अब आज तपाईँको मकै त्रिचालिस रुपियाँ परिसक्यो आज फेरि फिडवाला घाटा खाइसकेँ आजभन्दा तपाईँको चाहिँ पाँच सात दिन दस दिन अगाडि नै दाना बढाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ सबै आवाज उठिसक्यो चाहिँ फिडवालाहरूको होइन अब अहिले हो अहिले चाहिँ घाटा खाएर भए पनि ए सधैँ चाहिँ अहिले तपाईँले भने क्वेसन चाहिँ कहाँ मिलाउँछ सधैँ नाफा मात्रै चाहिँ गरेर नि भएन किसानलाई तपाईँको चाहिँ फाइदा छैन किसान फाइदा भयो भने सबै फाइदा हुन्छ होइन किसानलाई चाहिँ कुखुराको रेटको चाहिँ न फाइदा नभएको रहेको बेला भएको हुनाले अहिले चाहिँ ए नबढाओ है अब दाना सँगले फेरि रेट राख्ने घटाउने बढाउने गर्दैन एउटा चाहिँ समर्थन मूल्य जस्तो के गर्दा चाहिँ यो दानाको भाउ बढ्यो बढाउँदा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर एउटा परामर्श मात्रै हो उहाँहरू आफैले चाहिँ बढाउने घटाउने चाहिँ सबै दानावालाहरूले आफैको अधिकार छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूले अब सबैले चाहिँ अहिले चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर सरसल्लाह यसो भइरहेछ अब हामीले चाहिँ अहिले सबै चाहिँ एउटा अहिलेको चाहिँ बढाउनु पर्ने स्थिति छैन किन भन्दाखेरि किसान घाटामै हुनुहुन्छ सधैँ होइन अब एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ आफ्नो फाइदा भन्दा पनि घाटा नभएर चाहिँ बस्नलाई चाहिँ फाइदा नभए पनि दुई चार महिना चाहिँ एउटा उद्योग हो यो उद्योगमा चाहिँ कहिले घाटा हुन्छ फेरि फाइदा त भएर आइहाल्छ होइन भनेर एउटा चाहिँ राखेको अवस्था छ र समष्टिमा चाहिँ हामी किसानको चाहिँ जुन माग उहाँहरूको घाटा पर्यो त्यसमा एकदम समर्थ छौँ किसान नभए न चाहिँ फिडवाला न दा चाहिँ एचेरीवाला केही पनि हुँदैनन् उहाँहरूलाई फाइदा हुनैपर्छ हाम्रो पनि माग चाहिँ त्यो छ हजुर हस् धन्यवाद यहाँले चाहिँ यो क्षेत्रका केही कुराहरू हो हस् हजुरलाई पनि एउटा चाहिँ दाना उद्योगको जुन समस्याहरू र किसानसँगको जुन भएको एउटा चाहिँ कुराहरू राख्ने एउटा दिएर एउटा किसानलाई व्यवसायलाई सबैलाई गर्ने एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि म यो चाहिँ किसान टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त दानाको बारेमा आज हामीले छोटो छलफल गऱ्यौँ उहाँहरूले दानाको भाउ अहिले नबढाउन सक्षम हुनुहोस् र किसानहरूलाई यसबाट केही लाभ होस् र हामी उपभोक्ताहरूले पनि सस्तोमा मासु खाइरहनु यही सहित आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ नमस्कार